वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे होते हैं रॉयल पास के तो में, में पार्टिसिपेट लेने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ताकि और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दे ताकि आप भी रॉयल पास में गिवे में ले सके तो चलो शुरू करते हैं आज का नया वीडियो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ

Bang! Mm.